Ciao! Allora, oggi voglio parlare di questo correttore. Questo è della Essence, si chiama Get Peak Ready, è un po' coperta dall'etichetta. Bring Teen Consider, quindi collettore illuminante. Io ho il colore 20 Nude ed è molto carino. Allora, eh, cercavo la quantità. È un 8 ml e costa meno di 3 euro allora intanto vi faccio vedere che ha un applicatore a spugnetta che è anche carino e comodo da applicare e oltretutto va un pochino schiacciato il pallotto esce dal davanti comunque adesso vi mostro lo swatch così vedete tutto nel dettaglio allora trovo che questo correttore abbia una coprenza bassa e per le, per le occhiaie da solo non riesce a coprirle bisogna che vado a mettere sotto l'altro correttore e questo sopra perché effettivamente è illuminante ehm, una volta fissato con la cipria non va nelle pieghette non va a segnare i contornocchi si stende bene e si fissa anche velocemente l'unica cosa che ehm, è illuminante coprenza bassa non va a coprire più di tanto è non è il correttore che cercavo io e quindi non lo ricompro però trovo che sia molto simile sia per come fatto come applicatore ma anche come composizione e texture al Maybelline Anti-Age che sapete che ho provato tempo fa a me non è piaciuto più di tanto perché devo usarlo in combo con un altro correttore ma a tante di voi è piaciuto e spesso non riuscite a trovarlo questo è un valido dupe e infatti non mi piace neanche questo niente io devo trovare un correttore che mi vada a coprire bene l'occhiaia e che posso comunque stratificare questo lo stratifico ma metti prodotto su prodotto su prodotto non va mai a coprire del tutto è troppo luminoso e no non mi piace però è valido per chi ha poche occhiaie da coprire o chi vuole illuminare il contorno occhi nel caso anche come ho detto come, come faceva per, con quello della Maybelline quindi e fatemi sapere se l'avete provato, come vi siete trovate e come sempre spero sia stata utile ed se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella così viene avvisata quando escono i nuovi video e ti do appuntamento alla prossima recensione beauty. Ciao!